Goiener niretzako etorkizuna da. Energia berriztagarriak etxera ekartzen dizkigun bertako kooperatiba. Ba, buru jabetza, eh, bestelako eredu bat. Herritar tresna bat, aldaketak lortzeko. Gauzak beste irabaten egin adibide bat. Goiener niretzat aukera berri bat da. Mamitutako ametsa, abian den iraultza. Goiener niretzat, iparri zara da, eredu bat. Energia buru jabetzaren aldega zorionak, animo eta marmiatik aurrera azten jarraitzen. Behon dizuela.